Привет! Сегодня сегодняшний день, который ждала вся Америка. Сегодня выборы 45-го президента США. Давайте узнаем, что об этом думают жители самого Нью-Йорка. Hi, good morning from uh, New York. It's election day. I'm going in to vote right now and put in my ballot, but I'm actually hoping for the Republican Party to win. So, hope everything uh, works out and whatever the outcome is today, I think America will be okay были... Я уже в United States of America уже живу с 2000 года. Это уже пятый выбор, который я наблюдаю. первый, который я голосую. Ага. Для меня это, конечно, немножко был шок, что мы закончили вот с такими двумя кандидатами. Но я надеюсь, что Америка сделает правильный выбор. Сделает выбор будущего. Спасибо. Uh, your expectations and like just what do you feel about it? You don't say who I voted for. If you want to, of course. Okay. I voted for Hillary Clinton, obviously, for obvious reasons, because I don't like Donald Trump. I don't like anything he stands for, and um, he doesn't have any experience. That's the main reason why. I think Hillary, she has the qualifications and the experience because she's been doing this for over 30 years. Plus, you know, her husband was a president, so I think she's a great candidate. And I also believe that she's going to actually make a change and make things better for families Thank you.